हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अलियान और कुरेशी और आज आपका स्वागत करता हूं एक नए सेशन में दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आदाब आने के बहुत सारे चांसेस हैं तो मास्क के बारे में हम आज थोड़ा बात करेंगे दोस्तों बहुत से लोग जो है एन नाइन्टी फाइव मास्क वापरते हैं ट्रिपल लेयर मास्क वापरते हैं अलग अलग प्रकार के मास्क वापरते हैं तो ये मास्क सिर्फ जो है मेडिकल्स के लिए है दोस्तों आपने जो है जो लोग मेडिकल से रिलेटेड नहीं है उन्होंने सादे कपड़े के क्लॉथ के कॉटन के मास्क भी अगर उसने वापर लिए तो वो ठीक है शायद triple layer mask triple layer mask है ऐसे वापरे ऐसे इस प्रकार के जो ट्रिपल लेयर मास्क है ऐसे वापरने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है या कॉटन के कपड़े को मास्क वापरे से चलता है आ, या फिर आप फेस शील्ड भी वापर सकते हैं बहुत सारे फेस शील्ड भी मार्केट में अवेलेबल है सादे फेस शील्ड है जो है आ, आ, सिंपल प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर जो एक फेस शील्ड मैं आपको बता रहा हूँ बाजू में जिसकी फ़ोटो मैंने फेस शील्ड लगी तो इस प्रकार के फेस शील्ड आप वापर सकते हैं एन नाइन्टी फाइव मास्क आप अवॉइड करें कॉटन के सिंपल मास्क आप वापर सकते हैं दोस्तों और अलग अलग प्रकार की जो है नहीं इससे मास्क वापरने से हमें जो है अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आजकल आ रहे हैं दोस्तों एन नाइन्टी फाइव मास्क अगर आप वापर रहे हैं तो एल्डरली जो पीपल हैं साठ पैंसठ के ऊपर जो सत्तर के करीब करीब है सत्तर के ऊपर जो मास्क पहन रहे हैं उनको जो है एन नाइन्टी फाइव मास्क से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं ऑक्सीजन के लेवल उनका कम हो सकता है या फिर जो एस्टमेटिक पेशेंट है उनको भी जो है इस प्रकार के मास्क वापरने से बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों तो वो लोग जो है सिंपल एक फेशियल स्टील बर्ड का जो मैं बता रहा हूँ या कोई भी फेशियल वो वापर सकते हैं उससे जो है बहुत ही उनका जो है एक बात एक बात है कि अपना फेस अगर कवर कवर हो जाएगा तो हमें कुछ भी इन्फेक्शन का डर ही नहीं रहता आप बाहर भी जा रहे हैं तो फेस शील्ड वापरें या फिर सिंपल एक कपड़े का बना हुआ मास्क जैसे मैं बता रहा हूँ वापरें एन नाइन्टी मास्क ये आप ना वापरें कि उससे प्रॉब्लम हो सकता है और मास्क आप एन नाइन्टी फाइव मास्क वापर रहे हैं या अलग अलग प्रकार के मास्क वापर रहे हैं triple layer seven layer five layer ऐसे जो मास्क वापर रहे हैं उससे ईचिंग का भी प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा स्किन पे आता है दोस्तों वो हमें पता है हम मेडिकोज हैं हमें जो है बहुत से प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और बहुत से जो है रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स रेस्पायरेटरी डिस्कम्फर्ट भी फील होता है तो इस प्रकार से जो है हमें जो ये मास्क है अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा जो है आप एन नाइन्टी फाइव मास्क वापरें ना सिंपल मास्क वापरें कॉटन कपड़ों का मास्क वापरें या फेस शील्ड का वापर करें जो फोटो में बताया गया है वो इस प्रकार से आप बेस्ट वे तो आप बाहर ही ना निकले ये ऐसा आप ये पैंडमिक चालू है सेकेंड वेव के चांसेस हैं तो अपना केयर करें इम्यूनिटी को बढ़ाए दोस्तों और इसी तरीके से अपना केयर करते हैं thank you thank you very much